Astăzi este despre a controla. În este a domina. Și dacă mă gândesc la Ceaușescu, ce a făcut el cu noi, ne-a cam controlat și ne-a dominat dintr-un sentiment, după părerea mea, de nesiguranță. Acum sunt uh, lângă o instituție unde e foarte multă vorbărie și am vrut să nu fac aici video pentru că am zis că se aude și am zis apoi, stai, dar de ce să controlez atâta lucrurile? Hai să las să vedem ce se întâmplă lăsăm foarte puțin în viața noastră să vedem ce se întâmplă din cauza controlului ăsta. De aia l-am adus în discuție verbul ăsta pentru că controlăm și în relație, ne și autocontrolăm. Și o să-ți dau două exemple. Unul astăzi la grădiniță, un băiețel, era atât de vesel pe dinăuntru, dar pe afară nu lăsa să se vadă și cum se uita cineva la el, cum își lua o mutră serioasă. Și se autocontrola, din păcate. Uh, iar uh, noi, înțeleg din psihologie, ne putem uh, observa că ne autocontrolăm sau controlăm pe celălalt cu siguranță. Vrem să fim siguri, siguri, sigur e ceea ce îmi promiți, sigur se întâmplă ce ai spus, sigur este evenimentul în cutare zi și așa mai departe. Ah, hai să lăsăm totul să se întâmple, să vedem ce o să fie dacă nu o să se întâmple sigur. Tu ce părere ai? Ceau!